区块链是基于互联网的一个前沿技术，也拥有互联网的特征：开放、匿名，而且因为其复杂性，让人们接受这个前沿技术的速度比较慢。至今为止，其实并不是很多人了解什么是区块链。这时，有人就会假借区块链赚钱的名义进行诈骗。根据 Chainalysis 的调查，二零二一年区块链加密货币的诈骗相比去年增长了百分之八十二，其中一大原因就是因为二零二零年的 DeFi。 去中心化金融的大爆发，Chainalysis 调查的链接我们贴在了视频的下方，方便大家点击查阅。g a i l t e c h 平常也能收到诈骗或者钓鱼邮件，有时呢垃圾邮件是能被邮箱识别出来的，但有时是不能的。给大家展示一个可疑邮件，一个是这封邮件的发件人名字比较奇怪，邮件内容意思是他想推广 X Infinity。 但是，连 X Infinity 的这个名字它都写的不是很完整，甚至是错误的，实在是让人怀疑。这是骗局中的一种类型。那今天我们就来看看区块链上加密货币的骗局还有哪些。社交媒体上有时会有人公开发信息说免费赠币，尤其是一些不知名的代币。天下没有免费的午餐，这些不知名代币极有可能就是些不值钱的山寨币。 赠币的人有可能是先要你先给他转钱，他再交付代币，其中就会出现赠币人跑路的可能性，这是一种；还有一种是中心化交易所的社交公众号发布赠币的信息，这时也要小心了，有可能中心化交易所的公众号就是一个冒牌货，或者这条信息是骗子做出来的假信息。除了赠送代币，还有一些空投、ICO 的消息，也经常是虚假消息。 有时网友甚至能看到来自某些知名中心化交易所高管发布的消息，这也有可能是假的。套路呢，就往往是先要求网友先转钱，然后再交付代币。所以，请一定要先求证再操作。接下来我们再说一种形式，有时网友希望联系区块链应用上的技术支持，在网上呢或者社交媒体上看到发布的一些联系方式，就直接去联系了。 或者是收到某某交易所的电话、邮件，声称他们是某某交易所的工作人员，然后要求网友完成 K K Y C 验证。K Y C 是银行等金融机构调查客户背景的一个合规流程。那么，骗子假借 K Y C 的背景调查，要求网友提供私人信息，甚至是私钥或者二步验证的验证码，这样就把网友的加密钱包的信息骗到手了。 大家请一定记住，私钥信息谁都不能说，绝对的，谁都不能说。重要的信息重复两遍。除了有冒充区块链应用工作人员的，还有冒充政府机构人员的，假借调查数字资产来套取私人信息的，这也是需要提防的。那区块链项目的冒牌工作人员，除了上述的骗钱花招，还有可能发布假的招聘员工的信息，骗取网友的个人信息。 那么信息拿到手了之后呢？骗子有可能是把这个网友的信息转卖出去，或者是利用网友的信息进行新的诈骗。 然后就是 GL Tech 在视频一开始展示的这种钓鱼链接骗局，点进去之后是虚假的区块链或者是加密货币项目网站，一旦填完个人信息连接到自己的钱包，骗子就会立即把钱包里的钱给套走。除了这种明显的通过邮件、短信、社交网站发布的钓鱼链接，现在 Google 搜索引擎也成了发布虚假网站的一条渠道。 有些骗子会在搜索引擎购买广告位，让虚假的网站被搜索出来，然后排在前几位，网友没有注意就点进去了，填写完信息确认之后就上当了。例如最近的 Terra 链上，呃，谷歌关键词钓鱼链接，用户在假网站上输入了助记词，泄露了钱包信息。这些是网页端的钓鱼链接或者虚假网站。现在还出现了虚假的区块链项目手机应用 APP，也是骗取用户的钱包信息、助记词等等。这里。 还是提醒大家，在正规的安卓或者苹果应用程序中下载手机 APP。上述介绍的属于冒牌货这类骗局，骗子们还打起了中心化交易所账户的主意。有的骗子通过社交网络联系网友，怂恿网友借用给骗子他自己的这个中心化交易所账户，谎称要买币。一旦网友同意了，骗子要不就是利用这个账户进行非法的金融洗钱活动，要不就是更改了账户的密码信息，直接把账账户套走了。这是一种账户骗局。 还有一种是骗子在网上发布信息要卖出交易所的账户，等这个卖家就是这个骗子收钱了之后，反过头来就来勒索买家，指控是买家盗取了账户。Jailtech 还看到有网友介绍说，呃，有的骗子先在约会网站上搜寻目标，骗取信任之后呢，再利用对方的好感忽悠其购买山寨币，然后套走信息和私钥什么的。 最后，G L Tech 想讲的骗局就是最最经典的庞氏骗局了，也就是传销卖币。现在的传销卖币，从一对一寻找下家开始演变成一整个山寨区块链或者是加密货币项目。项目创始人先拉大旗扯虎皮，等笼络了一众韭菜，炒高价格之后就割韭菜卷款跑人了。英文里叫做 Rug Pull，直译是拉地毯。 JL Tech 强烈建议大家，如果不知道、不了解应用程序的运作方式，如果无法承受损失，就请不要参与区块链金融的活动。如果希望知道如何考察区块链项目的，可以点击视频下方的链接，或者进入 JL Tech 频道查看区块链专题节目《如何考察区块链项目》。另外，如果听到有人对你说这个项目保证能够赚钱，就要保持警惕。 即使他是名人、网络知名主播，做广告、做推荐，也不要相信。还有啊，保证这两个词本身就是一个非常危险的信号，切记不要有 “formal” 的心态，“fear of missing out”，生怕错过机会。骗子特别爱利用网友的这种着急的心态来进行诈骗，请放平心态，放慢节奏，多考虑不合逻辑的细节，详细了解之后再操作和下手。如何保护自己不上当受骗？ JL Check 总结了几条，希望可以帮到你。不要告诉任何人你的私钥信息和二步验证的验证码、数记词等等。仅通过官方信息通道联系区块链应用的工作人员。不要让自称是应用程序的工作人员远程操作你的计算机、共享屏幕。不要接听自称是应用程序工作人员打来的电话。 不要随意点击邮件里的链接，不要给自称是应用程序工作人员转账或者转代币，不要相信社交网站上赠送代币的帖子。好了，今天的区块链上的骗局就到这里。如果你也遇到过类似的情况，或者有什么想要警告其他观众的，欢迎在下方留言分享你的观点。那我们下期节目再见。如果你也对区块链感兴趣，或者对这期节目有什么想法？ 欢迎下方留言讨论。接下来，GL Tech 还会为大家带来区块链领域不同的热门话题，期待下次见到你。